He dormit a sobre una taula de surf Fa tant temps que somio una taulada roof Que el menys important és la taulada uf Com li explico a un occidental convençut Recito mantres a l'estació de bus Miro la caiguda d'un arbre caduc I perd importància la roba caduc Arriba als 55 i pujo Veig una vaca amb la llengua blava La porten en vaixell com una esclava D'un port a l'altre, ésser de llum La seva vida desfensa avui He dormit a sobre una bala de palla L'electricitat balla i la veu de dins calla He aconseguit tenir la meva talaia I m'ho miro des de l'aire i connecto amb Gaia Ah, un aviador, avui sóc un aviador un dia fos d'abril, va ser quan vaig néixer a Níger Avui torno amb una avioneta en pijama Ah, un aviador, avui sóc un aviador Un dia fos d'abril, va ser quan vaig néixer a Níger Avui torno amb una avioneta en pijama Fa tant temps de l'última visita Que es barregen sensacions físiques amb fotogrames perquè qualsevol cos té imatges i es van fent pols a poc a poc com el tematge. Pluja de fang cau a sobre del motor i cau a sobre del vidre. Jo m'he passat mitja vida caminant a soles de nit a l'hivern per un passeig marítim de Cadaqués i sembla com si tot el paisatge m'ataqués i tot sembla tan absurd i tan espès he d'estar només amb mi, fer com si pilotés. M'he aixecat de terra malferit He vist una línia divisòria I des d'aquell dia estic convençut Que seré capaç de veure què hi ha a l'altra banda Un aviador, avui sóc un aviador Un dia fos d'abril, va ser quan vaig néixer a Níger Avui torno amb una avioneta en pijama Un aviador dia fos d'abril Va ser quan vaig néixer a Níger Avui torno amb una avioneta en pijama Un aviador, un aviador, un aviador, un aviador, un aviador Un aviador, un aviador, un aviador, un aviador, un aviador